مطلب اوٚڑ کھنٛڈ گٔژھِتھ درٛاو یہِ یِتھَے کٔنی اوس اَتہِ اَتہِ چھِنہٕ بوٗزمٕژ چھِ گٔمٕژ تِم ٲسۍ أسۍ ییٚتہِ گۄڈٕ ٲسۍ بَسان تِم ٲسۍ أسۍ تَتہِ کہ بجے چھُنہٕ بوٗزمُت کہِ ہوتی چھِ گٔمٕژ گاو یَتھ منٛز کرٛیٖلِس منٛز گوٚمُت گاؤ تَتہِ من تٔمِس تجم راز واز دیُتمُت نَکھ تَتہِ چھُنہٕ ووٚنمُت بہٕ أمِس نَکھ تُہۍ تمہیں أمِس ہیوٚر کُنَتھ سُہ چھَنہٕ سن دِژمٕژ کھٲلِتھ گرٕ آدل پلو ولو کوٚرُن چینج تہٕ اوس ترین تانۍ ساڑن ترین تانۍ لگ بھگ سۭتۍ مزاق کران ہُہ یہِ بیٚیہِ ٲسۍ أسۍ بٔے بارٕنۍ تٔتی بِہِتھ ہوئی بٔے بارن ٲسۍ مزاق کران أتی مذاق کارتی کمل یُتھُے پہ یو أمِس لگ بھگ ساڑ ٹور دن مےٚ وۄنۍ وٕچھناوو چاے مطلب یو اس ٹائم ساڑھ ورنہ گاؤن واپر تین این دۄد اس ون ہو ڈیٹ دور بیٹ اکیری تو چائے جمو مطلب لوگ امپ تھوڑا ٹائم درٛاو یہِ مطلب پَتہٕ گٔے دون پانچ ہوں گھر پہ گئی پند منٹ تو ڈیٹس آپ اَسہِ آب کُنہِ eczemalarına. Sos bak eksi eksi mana. Diagnostik diagnostik olmuş. Demes sas demes sas rapid tamid ni aldım. Demes mes ziyade olmuş sogus asun ठीक sogus asun. Badı tetem next day buz na completely matlab demiş death gobsa itkin. Bak gayet demiş demiş. مہن پہ پانچ برانت تروم بہ کریں ہوال پوہر ثن بہش تذمت داری کرگی بہت کنس بہت تبدیل اتنا میرے ساتھ تی تھی ویسے بہت بہت بہ بہر شام پہ فردو دہس بہت فردو کرنا بین چلانے موس پتہ ویجنر یہ این زی دہی کریں جنگس گاسان یہ مہن جائیں گے مہصت ساتھ دِوان گمیمہ بانو یہ گومت شمیمہ امہ موجود شاہینہ امہ موجود ہوں تک کورٹ آڈر اس منسپلٹی ٹھیک کورٹ اس گوت سی مل مجھے پھر کئی تم اون دیکھ ایف ہاں، آئی آر جب ہم نے جب ہم نے سنا کہ اس کا ایسا ہوا ہے کہ ایسے ہوا ہے ہم تو باہر میں نے کہا وہ تو ابھی گھر پہ ہی تھا ایسے کیسے ہو گیا بلا نہیں اس کو ہو گئے یہ جو دو آواز ہو گئی یہ اسی کو لگ گئے دونوں کا شال اور فائر بھی تو میں یہاں سے باہر ہی کیا نکل گیا گیٹ سے باہر ہی نکل گیا اس کو لڑکوں نے گاڑی میں بٹھا کے لے گئے جے بی سی تو ہم اسی کے پیچھے پیچھے یہ اس کا کزن اور یہ ہم تینوں چلے گئے ایک ہی گاڑی میں جے بی سی اور جب ہم جے وی سی پہنچے تو انہوں نے وہاں بولا کہ اس کو یہاں کچھ نہیں ہوگا آپ اس کو سورا لے جائیے سورا میں جب ہم گئے تو وہاں پر ڈاکٹر نے جب اس کو پہلے ہی دیکھا ڈاکٹر نے بولا اس کو تو فائر ہے اور وہ بھی سر میں ہی ہے وہ نکلا نہیں ہے باہر تو ہم نے اس کو بولا تھا اس کو پوسٹ مارٹم کے لیے وہ بھائی صاحب اندر گئے تھے میرے بڑے بھائی یہ اندر گئے تھے انہوں نے اس کو ان کو پوچھا ہے کہ اس کو پوسٹ مارٹم کچھ اپنی رپورٹ تو دے دی بولا اس کو کچھ نہیں کرنا ہے انہوں نے بھی دھوکہ دیا ہے ڈاکٹر نے بھی انہوں نے بولا نہیں اس کو کچھ اس کو فائر جو ہے سر میں آئی ایم شیور کہ اس کو سر میں بھی فائر ایسے ہی ہے تو تب وہ زندہ تھے جب آپ نے نہیں انہوں نے کہا اس کے آن سپاٹ ڈیتھ ہوئی ہے کیوں لائے اس کو یہاں کیوں لایا آپ لوگوں نے تب وہ زندہ تھے جو کیونکہ اس کا جہاں پہ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے وہاں پہ اس کا برین پڑا ہوا تھا جب کسی انسان کا برین نکل جائے سر سے کیا وہ زندہ رہ سکتا ہے رات کو بولا اس کو فائر ہے سر میں صبح بولا اس کو شال شال ابلک ان کو بھی دونوں کو کوشچن مارک رکھا ہے تو پھر ہم نے جب اس کو یہاں لایا گھر میں پھر ہم نے پولیس کی کاروائی کرنی چاہیے جیسے ہم نے اس کا وہ درخواست لکھا ہے ہم نے اپنے اعتراضات ان کو لکھ کے دے دیے ہیں کہ اس طرح مسئلہ ہوا تو پولیس نے اس کو صاف انکار کیا بولا ہم نہیں لے سکتے اس کو اس کا ایف آئی آر کٹا ہوا ہے اور پولیس نے بھی جو ایف آئی آر دیا ہے وہ سی آر پی ایف کے فیور میں دیا اگر انہیں شل پھینکا سر میں کیسے لگ گیا وہ میں ان کی بات کر رہا ہوں انہیں اس کا دبا اگر وہ شل ہی لگو ایسا ہوگا شل ان دو رہا

ہمیں نے ہنگامہ مچا دیا ہمیں سیدھے بولو ہمیں کرنا کیا تو فائنلی انکل کو اندر لیا دس منٹ کے بعد دس منٹ کے بعد انکل نے ڈکلیئر کر دیا باڈی لے جاؤ باڈی لے جاؤ